Surprise, surprise, है अरे है बंदे आए हैं और पे बंदे आए पे बंदे आए Sonari. Сейчас придумай, сейчас придумай, сейчас придумай. अब इसके बंदे आ गए मारो इसको इधर इधर इधर ओपन ओपन पकड़ो नहीं गन मिलो तो पता नहीं गुड गुड गुड गुड अरे डोंट वरी तुम्हारा साथ King is back! বেরা এখান থেকে বেরা দৌড় দৌড় শিখিয়ে ওই যে, ওই যে, ওই যে। বাহ, মলটা নিজে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা একটা আছে একটা আছে আছে কোনো আছে পাশে পাশে আমি নখাবো এখন নখাই ডিভাইস দিয়ে হ্যাঁ? শুক্রিয়া